Ну-ка, ну-ка. Что это? Он запускает гранату да, в рогатке, да? Я так вот беру. Праздничный салют. Горячая. Горячая. Маренко, 24 серпня. На дачу не полетиш. Бабах. Fuck you, Russia!